زرابي جراو زهرائيل إنسود سلام بيت إزين آخر زمان الداجي وظاهر شراو زودي بيبا قلدي خونو خطابها بزين فارالغيني تاغو يال جندي عاشقاو قطبو يا سخابر خلها بورازي خيراب مكة ხირაბ მაქაიალდა ავუნა ზოას რუსულალა უყარაუ ზობრატ ყანღარაუ ეჰნიბა ქუნბუკოს აულბაი დაბაყ بوغو ساول بايداباق سويرونو الكاباز دا محتي بيتراب لكن عنو رعولا عربي يلدا هاشيمي يبطل بالقريشي يصدام хавуну эбела суфулбухову каго хамуну ана қутбу қимата ҳабизе хаҳили зобал сверуну малаики забаз ана зодова чуну бичаста аз ко اسكو Bichasa kodo havunu salama habuna Halqa sulgo sayyidi marhaba ilan Jabrail astekhunu amru habuna Ebeli khwari tigini rokhovu мала и касва чунуру хове швана швара баба ккатулеби кутуреш тинда хана хеу каранде аминатица ებელალდა ასკობუ ქამილავ მაცას ალთაზე თუჰანა უმათინი აბონ ნიბედა საჟინდი შიბკოჟო ეჭე ჯიბაბა კალდანი ტირეხტონ თოლეფუც ჰავურა ბარუჟალდა ხოლები მე ხალდა ხაბასტარა ხინდალ არასა თალდა ამალალა წალე ლულუც ზადირა ბაზდა ადარე უნელეგი ეს უყულებ ხოც ალჟანა შულ ქერისელი ჟინდი ჩუნუ გუგო ქაფურალ ჟინალგი ესრა ჩანიგი ჟუჟა ჰალგი ჰესი მუტი ალა რუგო ჟანი უჩი ჰუხიზე ღაფუ ხანიგი мала ikiza bazuna dalda qarab mimasul hayasul harfalara ula hul საბაზულ ქარანდა ტადაცინ ხამურაბ ბაკეჭო ესულ წარადულ яхау кауну ялде бакара башамсо духадини твахулеби махуби кито киналко адрарал ванхулеби бадру ду ببدرو دخعادين بحول بحكل بيكتو ونقوبو آنيش حنجري محمد برفانشي نبعالم علمو دوت إزي ترهين تبي أنيش بقى بقي عالدخون دوين الله بيتوغو أسكرو جلان Ана нелер сұлтана бір дау салды Уммат ине, ана алжан қатазе Тұр рауза хажиза ჩადურგო ბახინა ტერენა ბაზირად ვინგო ჰეჭებქირა ყჟანი ბიბაქარაბ ხობი ხიზე ანიში რუცინა ბაჰუჟრაბ ჩამასტა ქილღუთ ბუზუთ ავაბჰაბულე ჰელდურუ ტაიფა ალდა ტირიზე ანიში ბაქარაბა მოსადაბა გურაბა ჰურმადულ აყო წერი ხისულა უმათესაბა ხონ სორულმა თუ ადაბა თო კაბლო გოდა ატხატრანარეთულა ხალათ გიბახუნ ჯუშა ჰალდე უნები ხავმალდა ზევე ყოყუნ უნატაჰა აჰურე ხუნთუნ ეზულ მარღალუ ჩერხი ზებე თურაბგუ ატალათუნ უნა ჯუშა ჰასულცა უნგო ხაბეტერი ჰანთადე ანასე أهل أمة سيبكو کمک حلای حبیب الله بی بجاس رسول بيتاسل رسول نسابب سندو داري خول لقيالا هو حبيب صوني شي أمة راتي دال الله به لا رو سنة تنو چزه هسول شفاعت الشوزه بوطاني هسته صالت صالم عمير ببيته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ای مب آبادیا صلات صلاة سلام حي الله حلقة شلطو خيرية دور حبیب احمدی دا آمین الله یا الله آمین الله یا الله آمین الله یا الله خابوا حبیب ترها